Free Nation. Hii sio sauti ya kiharakati wala ukombozi wa Musa na fimbo yake, bali haya ni maumivu ya mnyonge anayewakilisha walalahoi wenzake kwenye kinywa kilichokosa pa kusemea hisia zake. rahisi. Natanguliza samahani kwa wale nitakaowakwaza. Yamenifika hapa, nimeshindwa kunyamaza. Wapo wengi kama mimi, wenye sauti kama mimi, sijui ni ubinafsi, hawasemi kama mimi. Anko alisema kwamba tupo chume kati. Haya, tudanganyeni tena, tupo chume ngapi? Pigaji waliotumbuliwa ndio wamerudi mzigoni, kamladi kamilioni, mnataja mabilioni tena. Hamna huluma nyinyi na sisi masikini. Hivi hiyo bajeti simgeweka hospitalini? Na huyu ndo yule binti aliyemaliza chuo bila uhakika wa kazi aliosomea huko chuo, hajui atafanya nini, amebaki na vyeti vyake na juta alisoma nini, siangejuza ka wenzake. Panya Rodi jina la pili la kijana asiyekuwa na jira na risasi ndio hukumu inamfika hata asiye Kuna wafadhali wa maisha, vyuma vimezidi kukaza, mambo yanaharibika na wapinzani wamenyamaza. Kama ulimpenda baba huwezi mwelewa mama, na kama hukumpenda baba bado tamchukia eh. mama. Yani kumpenda mama na kumchukia baba ni sawa kuipenda nyama alafu upendi mchuzi wake. Hmm. Hii ni sauti ya watu. Mbele giza tunaenda wapi? Tunafanya nini? Tutaishi vipi? Hata mwanga hauoni Ukiona mtoto alinjaa na nyumbani hakuna chakula, we mchunguze vizuri, kuna sehemu anakula. Ni kweli mama, hali mbaya, sio Tandale, sio Masaki. Kilio cha kila mtu, pesa hakuna, imefichwa wapi? paka vigenge vya nyanya TRA wanataka kodi, maskini amejichanga vipesa benki, anakatwa tozo. Hizo VAT si hela zetu za kodi, naona mna enjoi kuliko atalipa kodi. najenga hospitali madawa hakuna, mnatujengea shule lakini walimu hatuna. Kudanga ndio kimbilio kubwa la dada zetu, ndio mtaji asiokopeshwa kati tozo wala kodi. Hivi na akili nyinyi? Nashauri tujiajiri wakati nyinyi wenyewe mpaka sasa mmeajiriwa. Achieni nafasi zenu na nyinyi mkajiajiri, hapo ndipo tapoamini kweli nyewe washauri wazuri. ya mtawala na mpinzani hapa mwoga nani? Mtawala aliyekataza mikutano sifanyike, au mpinzani asiyeifanya na anajua ni haki yake? hmm. Hii ni sauti ya watu. Mbele giza, tunaenda wapi? Tunafanya nini? Tutaishi vipi hata mbona hauonekani? <laughs> mkubwa anapambana sana. Pengine hofu ni kuhusu swali la msingi kwenye vijiwe vyetu. Je, vita yake na anaowaamini ni sawa? Isije zikawa ni mbili tofauti. <laughs> Tumerudi kule kule, maji ya mgao, umeme wa mgao, maji hayatoki, bili zinatoka. Hmm. Polisi, ongeleni kwa jitihada nyingi, hamsemi kwa ubaya, lakini pia hamsingiziwi. Acha iendelee kunyesha, tuone panapovuja. Mm-hmm.